नमस्कार दोस्तों welcome back to the motor टोशन तो दोस्तों जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा आज हम बात करने वाले हैं 2020 क्रेटा एस डीजल के ओनर रिव्यू के बारे में तो अभी हैं हम हरियाणा के सिरसा में और जा रहे हैं भावदीन विलेज जहाँ पे हम मिलेंगे हर्षदीप जी से जो कि है क्रेटा एस के ओनर और आप सबसे शेयर करेंगे इसका एक्चुअल कस्टमर एक्सपीरियंस पहुंच गया हम अपनी डेस्टिनेशन पे और जल्दी स्टार्ट करते हैं इसके ओनर रिव्यू से hello friends welcome back to the motor टॉल्शन तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं कस्टमर रिव्यू करने वाले हैं क्रेटा एस एक्स वेरियंट का डीजल मैनुअल uh, तो हमारे साथ है हर्षदीप जी जो कि है इस गाड़ी के ओनर तो वीडियो uh, स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि कुछ लोगों के कमेंट्स थे कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स थे डिमांड थी कि uh, काफ़ी गाड़ियों के जो ओनर रिव्यूज़ थे वो हो चुके थे जैसे कि क्रेटा एस का हो चुका है क्रेटा के बेस ई e का हो चुका है डी का हो चुका है तो काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगा और कुछ लोगों की डिमांड थी कि एस एक्स वेरियंट का भी ओनर रिव्यू कस्टमर रिव्यू होना चाहिए तो उसी के लिए आज हम आए हैं यहाँ सिरसा में भावदिन में और हमारे साथ है क्रेटा के ओनर तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले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 पड़ गया ओके हाँ जी ओके तो जैसा कि आपने एस एक्स वेरियंट खरीदा है हाँ जी तो आपका मतलब एस एक्स पे ही कैसे प्लान बना कि जैसे और भी टॉप वेरिएंट भी है और बेस वेरिएंट भी है तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि क्रेटा का कौन सा बेस्ट वेरिएंट है और कौन सा खरीदना चाहिए तो आपका एस एक्स वेरियंट का मन कैसे बना सर एस एक्स और एस एक्स ऑप्शनल ये दो में बहुत फीचर आते हैं इसलिए एस एक्स और एस एक्स ऑप्शनल में इतना वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं था जैसे कि एस एक्स ऑप्शनल में एक दो चीज़ों का फ़र्क था जैसे उसके लिए ढाई तीन लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे थे जिस जिससे कि इतनी ज़रूरत तो पड़ती नहीं है तो इसलिए हमने एस एक्स लिया है ओके okay. तो इसके अलावा जैसे कि आप जब प्लान कर रहे थे गाड़ी खरीदने का तो क्रेटा के अलावा आपने और भी गाड़ी काफ़ी गाड़ियों के साथ कंपैरिजन किया होगा टेस्ट ड्राइव किया होगा तो किस किस गाड़ी के साथ आपने कंपैरिजन किया था और फिर आपका मन क्रेटा पे ही क्यों बना था हाँ जी सर जी सर हमने इसका तीन चार गाड़ियों के साथ कंपेरिज़न किया था किया Seltos Scorpio and X U three double और स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो में इतने फीचर्स वगैरह नहीं दिए गए थे पर उसके जैसे पैसे ज्यादा मांग रहे थे हम्म हम्म। इसलिए हमने उसकी इतनी वो नहीं समझी हम्म। तो X U three double O उसका थोड़ा साइज भी छोटा है और इतने वो भी नहीं है कंफर्ट नहीं है और किया सेल्टोज उसकी तीन चार महीने की वेटिंग वो मांगते हैं और हाफ पेमेंट एडवांस ले रहे इसलिए हमने X U V Creta S X का मन बना लिया ओके okay. और इस गाड़ी में जैसे कि आपको यूज़ करते हो काफ़ी टाइम तो आपको डीजल में माइलेज क्या मिल रही है सिटी और हाईवे पे हाँ जी सर अभी एक एक मंथ हुआ है गाड़ी ली को तो थाउजेंड के करीब गाड़ी चल चुकी है अब तक हम्म। और अभी तक तो सिक्सटीन और सेवनटीन के बीच में गाड़ी एवरेज दे रही है ओके तो आपको कोई गाड़ी में हीटिंग प्रॉब्लम वगैरह लग रही है अभी नहीं नहीं सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है बहुत कंफर्ट गाड़ी चल रही है बहुत अच्छी पिकअप है अब तक गाड़ी की हम्म। और आगे भी ऐसी चलती रहेगी तो इसकी मार्केटिंग अच्छी बनेगी ओके नॉइस वगैरह कैसे लगती है इंजन की अंदर कैबिन में आती है नॉइस सर जब बैठते हैं गाड़ी में पता नहीं लगता कि डीजल गाड़ी है या पेट्रोल गाड़ी है बहुत अच्छे जैसे अंदर बैठे को बिल्कुल भी महसूस ही नहीं होता भी गाड़ी स्टार्ट है या बंद है ओके ठीक है और जब आप चलाते हैं गाड़ी तो रोड साइड से ज़्यादा नॉइस आती है या साइलेंट लगता है कैबिन मतलब नीचे से कोई नॉइस आती है नहीं सर किसी तरह की कोई नॉइस नहीं आती जाए खड़ी गाड़ी स्टार्ट कीजिए तब भी कोई नॉइस नहीं अगर हम गाड़ी चला रहे तब भी इतना कोई पता नहीं चलता कि गाड़ी चल रही है या वैसे इंजन बंद पड़ा है ओके और अगर हम बात करें इसके कुछ फीचर्स की जैसे क्रूज कंट्रोल वगैरह आपने यूज़ किया तो आपको कैसे लग रहे हैं हाँ जी सर बहुत अच्छे हैं जैसे और बात करें अगर हम म्यूजिक सिस्टम की तो इसका टच लैग या फिर कोई और आपको अच्छा ना लगा हो साउंड सिस्टम हम्म। अच्छा ना लगा हो नहीं नहीं सर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है लैकिंग वगैरह कुछ नहीं है बहुत अच्छा टचिंग सिस्टम वगैरह इसका है हम्म, हम्म। और अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है बस ब्लू लिंक वगैरह स्टार्ट करवाना रहता है अभी तक ओके और बात करें हम ड्राइविंग की तो इस गाड़ी की ड्राइविंग कैसी लगी आपको सर इतनी कंफर्ट है ना इसकी ड्राइविंग जीरो से हंड्रेड कब तक गाड़ी चली जाती को पता नहीं चलता अच्छा। आठ से दस सेकंड में जीरो टू हंड्रेड पहुंच जाती गाड़ी अच्छा जी स्टार्टिंग में पिकअप वगैरह एक्सेलरेशन कैसी लगी पिकअप सर स्टार्टिंग में तो हमने पहले हमारे पास मेजर जीप थी तो उसकी वो तो बिल्कुल ऐसे हल्के में चलती थी गाड़ी और ये जब नई ली तो पहले दिन इतनी वो जाती थी उड़ती जाती थी जैसे इतनी कंट्रोल बहुत अच्छा कंट्रोल है जैसे ब्रेक लगाते हैं वहीं पर जाम हो जाती है और अगर हम बात करें स्टीयरिंग की तो स्टीयरिंग इसका कैसे लग रहा है आपको मतलब हैवी लग रहा है लाइट लग रहा है सर बिल्कुल हल्का है बस उंगली से चाहे गाड़ी का स्टेयरिंग घुमा लो तो भी घूम जाएगा ओके और बात करें हम सीटिंग कंफर्ट की स्पेस की तो सीटिंग कंफर्ट और स्पेस कैसा लगा सर सीटिंग हम आगे पीछे आराम से कर सकते हैं कंफर्ट है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है हम लॉन्ग ड्राइव पे चाहे चार पाँच छः घंटे गाड़ी चला ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है आराम से गाड़ी चला सकते हैं और सस्पेंशन की बात करें तो जैसे मतलब खड्डे वगैरह अगर आपको कितने ज़्यादा महसूस होते हैं इस गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं महसूस नहीं होता चाहे खड्डे में चाहे जैसी मर्जी टूटी सड़क हो बिल्कुल आराम से जाती गाड़ी ओके और बात करें हम इसके कुछ अच्छी चीज़ों की और कुछ नेगेटिव्स की तो सबसे अच्छी चीज़ इस गाड़ी में आपको क्या लगी सर मुझे तो इतनी अच्छी मुझे तो मेरा सन सन रूफ मिला है अच्छा बस मुझे ये चीज़ अच्छी लगी और इंटीरियर वगैरह बहुत अच्छा मिला है बोस का इसी के साथ का था वो एस एक्स ऑप्शनल में बोस का इसका मिल रहा है स्पीकर्स वगैरह हम्म। लेकिन इनकी बेस वगैरह बहुत अच्छी है बोस के अकॉर्डिंग की है कुछ ऐसा आपको लगा कि आपने मतलब सोलह लाख प्लस स्पेंड किया इस गाड़ी पे तो आपको कुछ ऐसा लगा कि आ, इस चीज़ में यार ये चीज़ होनी चाहिए थी इस चीज़ की कमी रह गई हाँ जी सोलह लाख सत्तर हजार लगा तो दिए लेकिन इन्होंने मैट नहीं अच्छे दिए <laughs> मैट अच्छा। की बहुत इतने बेकार मैट थी है ना कि जितने पैसे लगाए उसके अकॉर्डिंग हमें मैट नहीं मिले अच्छा बाकी तो, गाड़ी बहुत अच्छी है बाकी आपको इंटीरियर्स की फिट एंड फिनिश क्वालिटी वगैरह ओवरऑल हाँ क्वालिटी हाँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी फिनिशिंग वगैरह बहुत अच्छी है किसी तरह की कोई वो नहीं है जैसे फिक्स्ड है सब कुछ और बहुत अब कोई आवाज़ वगैरह किसी तरह की नहीं आती अच्छा तो आप पूरी तरह सेटिस्फाइड है इस गाड़ी से सोलह लाख लगाने के बाद अगर हमारे कस्टमर्स अगर कंफ्यूज है इन गाड़ियों में से तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि खरीदनी चाहिए ये गाड़ी या नहीं सर एक बार सोलह सतारह लाख रुपए लग गए तो उसके बाद देखने की ज़रूरत नहीं है दस बारह साल ओके जी अच्छा तो और सबसे बढ़िया चीज़ और क्या लगा आपको इस गाड़ी में खास हाँ जी सर इसमें जैसे हम बारिश वगैरह में कहीं बाहर जाते हैं तो दूसरी गाड़ियों में जैसे ब्रेकिंग वगैरह लगाते हैं तो अगले टायर स्लिप कर जाते हैं कई बार तो इसमें अलग से फीचर दिया गया है ट्रैक्शन कंट्रोलिंग का हम्म। जैसे कि हम ब्रेक लगाते हैं तो अगले टायर स्लिप नहीं करते हैं वहीं के वहीं जाम हो जाते हैं इससे इसके अलावा सर हमें इसमें गाड़ी में एक एक्स्ट्रा वो मिलता है कि कहीं हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं और हमें होटल वगैरह का नहीं मिलता तो इसमें ये गाड़ी की पिछली सीटों का बेड भी बन जाता है okay. जिससे कि हम आसानी से कहीं भी नाइट स्पेंड वगैरह कर सकते हैं कि हमें इस चीज़ की देखने की ज़रूरत नहीं है गाड़ी में हम आराम कर सकते हैं ओके okay, तो काफ़ी अच्छे अच्छे इन्होंने खास फीचर्स बताए इस गाड़ी के जो इनको काफ़ी अच्छे लगे तो दोस्तों ये था क्रेटा एस का कस्टमर रिव्यू और क्रेटा की और ऑटो वर्ल्ड की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ so Harshdeep ji thank you so much for coming on our channel thank you so thank you guys for watching thank you जय हिंद